उत्तल लेन से प्रतिबिंब का बनना अपन सीख रहे थे ना उत्तल लेन से प्रतिबिंब का बनना इसी को फिर वापस देखते हैं उत्तल लेन से प्रतिबिंब का बनना अरे बीच में आवाज ना देखो अब अब ठीक कोई बात तो कट हो जाता है देखो आगे उत्तर लेन से प्रतिबिंब का बनना अब पहले तो आप क्या सीखोगे इसके नियम मैंने बता दिया आपको एक तो अपवर्तन के नियम अपन ने पहले सीखे तो अपवर्तन के नियम को मैं थोड़ा सा फिर वापस रिपीट कर देता हूं जैसे मान लो उत्तर लेंस के लिए अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है पहला नियम दूसरा जो था वो क्या था वो ये था कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई या फोकस से आती है तो लेंस से अपवर्तन के पास पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दूसरा नियम किसके लिए उत्तर लेंस के लिए हम उत्तर लेंस के बारे में तो पढ़ रहे हैं उत्तर लेंस के लिए तीसरा जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है ये मैंने बताया था आपको ये तीन नियम किसके उत्तर लेन से ठीक है अपवर्तन के नियम उन्हीं उसी आधार पे हम इसका प्रतिबिंब उत्तर लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे ठीक है उसके बाद मैंने आपको आ, कुछ आ, नियम जो सिर्फ उत्तर लेंस पे लागू होते हैं याद रखा लेंस पे ही लागू होते हैं वो नियम मैंने बताए थे वो मैं फिर बता देता हूँ आपको एक बार ताकि वो चीज़ रिपीट हो जाए देखो ये कोई उत्तर लेंस है ठीक है ये उत्तर लेंस ये तो मैंने आपको बताया था कि ये बाया भाग और ये दाया भाग तो इसमें थोड़ा सा समझ लो आप केवल ज्यादा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है समझ लो केवल आप थोड़ा सा ये मैंने बता दिया पहले आपको पहले समझ लो का अगर बाई और प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनेगा आभासी आभासी दाएं और प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनेगा बच्चों वास्तविक ठीक है मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो वो बनता है सीधा और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो वो कैसा बनेगा उल्टा ठीक है अगर मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब बनता है तो वो भी कैसा बनेगा उल्टा ठीक है इधर आभासी इधर वास्तविक ये नियम तो मैंने पहले आपको बता दिए है ना कल परसों अब अपन उत्तर लेन से प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं विभिन्न विभिन्न स्थितियों में उत्तर लेन से प्रतिबिंब का बनना तो हम पहली स्थिति देखते हैं जो हम कल भी देख रहे थे पहले उसको शॉर्ट में समझ लो आप अच्छी तरह से ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए देखना मैं आपको वैसे समझा देता हूँ पहले शॉर्ट में उसके बाद एक एक करके आप अपन सीखते जाएंगे जैसे मान लो कि ये उत्तर लेंस है ये अपन ने उत्तर लेंस बना दिया ये एफ वन और ये टू एफ वन है ना उसके बाद ये एफ टू और ये ये टू एफ टू ये चलो ठीक है अब देखो बच्चों ध्यान से समझना पहले मैं सोल्ट तरीका बता रहा हूं आपको सोल्ट में उसके बाद पूरा विस्तार से अपन उसको पढ़ेंगे सोल्ट में देखो कि जैसे मान लो कि वस्तु ये पहली स्थिति तो वस्तु कहां पे है अनंत पर अनंत पे वस्तु है तो ये पहली स्थिति प्रतिबिंब कहां बनेगा फोकस पर लेंस के दूसरी ओर फोकस पर ठीक है अब थोड़ा सा उसको आगे लाओ तो वस्तु को हमने कहा रखा सेकंड स्थिति में अनंत और 2f1 के मध्य या 2f1 से परे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे किसका दो यहां से ये दूसरी स्थिति कहां बन जाएगा f2 और 2f2 के मध्य आपने प्रतिबिंब को कहां रखा टू एफ वन से परे या आनंद से टू एफ वन के मध्य हाँ तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है F two two F two के मध्य ठीक है अब थोड़ा सा आगे और किसका उसको तो तीसरी स्थिति में हम वस्तु को कहां रख रहे हैं बिंब को टू एफ वन पर तो ये, ये प्रतिबिंब भी यहां से आगे खिसक जाएगा मतलब कहां बनेगा प्रतिबिंब टू एफ टू पर ये तीसरी स्थिति ठीक है अब फिर आगे चलो थोड़ा तो चौथी स्थिति में प्रतिबिंब इसको बिंब को कहां रखेंगे वस्तु को टू एफ वन और एफ वन के मध्य तो प्रतिबिंब को हो किसका दो तो कहां बनेगा अनंत और टू एफ टू के मध्य या टू एफ टू से परे टू एफ टू से परे का मतलब क्या होता है टू एफ टू से आगे ना अनंत और टू एफ टू के बीच में अब फिर पांचवी स्थिति में वापस वस्तु को कहा लाएंगे बिंब को फोकस पर मतलब आईफोन पर तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा अनंत पर ठीक है ये पांच स्थिति कहाँ चल जाएगा अनंत पर अब थोड़ा फिर से ध्यान से समझो अनंत पे जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था फोकस पर ठीक है उसके बाद थोड़ा आगे लाए अनंत और टू एफ के मध्य वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहां बना F2 और 2F2 के मध्य थोड़ा सा आगे ठीक है उसके बाद वस्तु को कहा रखा बिंब को हमने 2F1 पे तो प्रतिबिंब किसक के कहा गया 2F2 पे बात समझ में आ गई फिर मैंने हमने वस्तु को F1 और 2F1 के मध्य रखा मतलब थोड़ा आगे किसका आया तो प्रतिबिंब कहा किसक गया 2F2 और अनंत के मध्य उसके बाद फिर हमने आगे चलो हमने वस्तु को एफ वन पर ही रखा फोकस पर तो प्रतिबिंब कहा पहुंच गया अनंत पर बात समझ में आ गई ना ये तो है बच्चों शोर्ट ट्रिक ताकि आसानी से आप इसको समझ सको अब एक एक चीज को विस्तार से अपन पढ़ेंगे से पहले पढ़ा ना अपन वैसे विस्तार से अब एक एक चीज को अपन देखेंगे अनंत पे वस्तु रखी तो कहाँ प्रतिबिंब बना ये तो एक शोर्ट तरीका है जो आपको मतलब शुरू में आपको समझ नहीं आ जाए वो अच्छी तरह से कभी कहाँ प्रतिम कहाँ वस्तु को रखा है प्रतिम कहाँ बन रहा है आप तो एक बात का ध्यान रखना उधर से हम वस्तु को लेंस के पास लाते जाएंगे और इधर प्रतिबिंब पीछे जाता जाएगा ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया कोई क्वेश्चन नहीं है चलो आगे देखते हैं अब इसके बाद अपन यहां से शुरुआत करते हैं कहां से जब वस्तु कहां पर हो अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तो मैंने आपको नियमों के अंतर्गत बताई दी है है ना सबसे पहले हम यहां रखेंगे वस्तु को सबसे पहले जब वस्तु कहां हो वस्तु अनंत पर हो अनंत पर हो मतलब आपको सिर्फ एक लाइन वो भी पहले वाले की पहले बिंदु की पहली स्थिति की याद करनी है एक लाइन की ओर बस वो बाकी जरूरत नहीं है आपको वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब कहां बनने वाला है बात समझ में आ गई आपको हाँ भाई पहली लाइन केवल पहली स्थिति पर और याद रखना जो स्थितियां आप बनाओगे ना पहली वाली दूसरी वाली तीसरी वाली वो क्रम से बनाना ताकि समझ में आ जाए आपको देखो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो कहा हो अनंत पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस सॉरी फोकस मतलब लेंस की दूसरी ओर सॉरी लेंस के दूसरी ओर दूसरी ओर फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहा जाता है फोकस के दो मुख्य फोकस के दो फोकस बिंदु के दो एफ टू पर बनता है चलो ठीक है अब आप वही चित्र एक ही चित्र बार बार बार बार आप बनाते रहोगे केवल उसमें थोड़ा सा चेंज करते रहना है बाकी ऑटोमेटिक समझ जाओगे आप ये वापस आपका ये देखिए उसके बाद ये उत्तर लेंस और उसके बाद ये प्रकाशी केंद्र और ये एफ वन और बच्चों ये क्या है टू एफ वन उसके बाद ये एफ टू और ये टू एफ टू ठीक ये लो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर फोकस होगी जो अनंत से किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमारे नियमानुसार कहा मिलती है फोकस पर इसका मतलब फोकस से प्रदीप बनेगा तो अनंत से जो किरणें आएगी बच्चों देखो अनंत से ये अनंत से किरणें आएगी ये इस तरह से तो कहा मिलेगी ये अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से गुजरती है फोकस से गुजरती है ये लोग तो प्रतिबिंब कहां बनेगा फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पर बनता है ये तो बात समझ में आ गई अब रही बात प्रतिबिंब कैसा होगा भाई प्रतिबिंब किस प्रकार का है ये आप जानो ये प्रतिबिंब बाई ओर बन रहा है या दाई ओर दाई ओर कहां बन रहा है दाई ओर इसका मतलब वास्तविक शाबाश अच्छा, इसका मतलब वास्तविक ये लो वास्तविक ठीक मुख्य एक्स के नीचे मुख्य एक्स के ऊपर या मुख्य एक्स पर मुख्य एक्स पर फोकस है फोकस बिंदु कहा है मुख्य एक्स पर तो कैसा बन रहा है उल्टा चलो ठीक है और अब तीसरा छोटा है या बड़ा है या बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है अत्यधिक छोटा क्यों है क्योंकि वस्तु कहाँ है अर्थात बहुत दूर लेंस से काफी दूर है इसीलिए उसका अत्यंत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है तो ये कैसा होगा बच्चों अत्यंत छोटा या अत्यधिक छोटा ये लो बच्चों ये लो ये पहली स्थिति ठीक अब चलिए दूसरी स्थिति पर थोड़ा सा आगे किसका वस्तु को कहां आएगी अनंत और टू के मध्य अनंत और टू के मध्य तो हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत व टू एफ वन के मध्य स्थित हो या इसका एक एक और लिख सकते हैं कि टू एफ वन से परे हो टू एफ वन से परे हो ठीक है चलो अब इस स्थिति में प्रतिबिंब आप समझ जाओ जब कहा बनना चाहिए इसको एफ टू और टू एफ टू के मध्य यहां आएगा ना प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों इस स्थिति में प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा एफ टू व टू एफ टू के मध्य बनता है ठीक है चलो आप बनाते हैं वापस वही चित्र जो आपने पहले से बना रखा है वही चित्र दोबारा बनाइए ये देखिए ये उत्तर लेंस ये लो ये एफ और ये टू एफ ये लो है ना और यहां पे F2 टू और टू एफ टू को मत बनाओ है ना ठीक है ना चलो अब यहां से वस्तु को रखा अब हर आने वाले प्रतिबिंब में दो ही किरणें निकलेगी हाँ। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रगासी केंद्र से तो प्रकाशी केंद्र वाली तो सीधी जाएगी हाँ। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से गुजरेगी हाँ। फोकस से गुजरेगी देखो ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रगासी किरण आ रही है तो ये तो कहां से जाएगी फोकस से गुजर रही है देखो ठीक है और जो प्रकाशी केंद्र से आएगी बच्चों वो किरण ये लो प्रतिबिंब कहां बनाना है हमको F2 और 2F2 के मध्य तो ये प्रतिबिंब आपका बन गया और यहां हमने बिंदु दे दिया 2F2 ये लो एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना नहीं है इसका नाम अगर आप देना चाहो तो पी क्यू नाम दे दो और इसको उल्टा कर दो पी ऊपर और क्यू पी क्योंकि ये प्रतिबिंब उल्टा है इसीलिए ठीक है कोई समस्या नहीं है किसी को आगे चलिए अब हम प्रतिबिंब कैसा है ये बताएंगे इसमें प्रतिबिंब है कैसा चलो ये बन रहा है बाएं दाएं ओर इसका मतलब लेंस के दाएं ओर बनने वाला उत्तर लेंस के दाएं ओर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक तो एक चीज तो क्लियर हुई तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है अच्छा मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे है इसका मतलब उल्टा शाबाश इसका मतलब उल्टा चलो अब छोटा है या बड़ा है छोटा क्यों है क्योंकि अभी भी वस्तु दूर है अनंत से और कुएपन के बदले इसका मतलब अभी दूर है अभी वस्तु दूर है इसका मतलब क्या हुआ छोटा प्रतिबिंब अत्यंत छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनेगा ठीक है यह दूसरी स्थिति जब वस्तु को हम थोड़ा सा आगे लाकर कहा लिया है अनंत व टू के मध्य उस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बना वह बना टू एफ टू और टू एफ टू के मध्य प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा छोटा का मतलब वस्तु से छोटा है ना ये समझना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अब तीसरी स्थिति तीसरी स्थिति है ना जब वस्तु कहा रखे बच्चों पर जब वस्तु टू एफ वन पर स्थित हो है ना या स्थित है स्थित हो तो इसी तरह क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में ये कहीं निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना बताइए प्रतिबिंब बनाइए तो जैसे मान लो ये स्थिति आपको दे दी अब आपको प्रतिबिंब बना के और किरण चित्र बना के बताना है इसको किरण चित्र कहा जाता है ये ये किरण चित्र है ये है ना कई तो किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब का बनना समझाइए ये बताना होता है आपको चलो अब वापस वही चित्र अब पहले तो ये समझ लो कि प्रतिबिंब बन कहा रहा है प्रतिबिंब कहां बनता है प्रतिबिंब टू एफ टू पर बनता है ये बात आपको पहले से पता है तो अब आप इसका चित्र बना लीजिए ये कौन सा लेंस उत्तर लेंस ये इसका प्रकाशी केंद्र ये एफ वन और ये थोड़ा इसको पास में लेने दो एफ वन और ये टू एफ वन वापस F2 और 2F2 में बना नहीं रहा हूं अभी है ना चलो वस्तु को कहा रखूंगा मैं टू एफ वन पर ये टू एफ वन पर ठीक है तो पहली किरण कहां से जाएगी मुख्य एक्स के समांतर आनी है और फोकस से गुजरना है उसको ये लो ये पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण कहां से आनी है प्रकाशी केंद्र से गुजरनी है तो प्रकाशी केंद्र से गुजार दो इसको और जहां पर किरणें कटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनना है तो ये क्या आ गया टू एफ टू अर्थात प्रतिबिंब कहां बन रहा है टू एफ टू ठीक है इसका नाम अगर अपन पी क्यू दें तो इसका नाम क्या दे देंगे क्यू और पी ठीक है अब प्रतिबिंब कैसा होगा प्रतिबिंब कैसा है एक तो मुख्य एक्स के नीचे ऊपर जो थे सॉरी सॉरी बाएं ओर या दाएं ओर दाएं ओर का मतलब शाबाश दाएं ओर का मतलब कौन सा प्रतिबिंब है ये वास्तविक ठीक है मुख्य अक्ष के नीचे है या ऊपर है नीचे, नीचे का मतलब उल्टा, उल्टा। ये उल्टा प्रतिबिंब ठीक है आगे चलो छोटा है या बड़ा है या बराबर है बराबर, बराबर है क्यों क्योंकि टू एफ वन पे ही वस्तु है और टू एफ टू पे ही प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वस्तु के बराबर का मतलब वस्तु के बराबर होता है बराबर वस्तु के बराबर बात समझ में आ गई यहां तक समझ में आ रहा है ना हाँ। चलो अब ये तीसरी स्थिति अपन ने पढ़ ली अब अपन पढ़ते हैं चौथी स्थिति को है ना चलो जब वस्तु को कहा किसका लाए अपन एफ वन व टू यहां ले आओ एफ वन व टू एफ वन के मध्य तो चलो लिखते हैं जब वस्तु एफ वन व टू एफ वन के मध्य स्थित हो वैसे नोट्स में सब आपको क्लियर हो ही जाएगा ये अगर कोई चीज़ मैं छोड़ भी दू तो वो नोट्स में सब कुछ क्लियर है है ना आप समझ जाओगे चलो प्रतिबिंब कहाँ बनना है इसकी यहां अगर वस्तु को रखा जाए F one two F one के मध्य तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है टू एफ टू के मध्य है ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों प्रतिबिंब अनंत व टू एफ टू के मध्य या इसे कहते हैं टू एफ टू से परे टू एफ टू से परे परे का मतलब दूसरी ओर परे बनता है टू एफ टू से परे बनता है ठीक है चलो बनाइए वापस वही चित्र ये उत्तर लेंस ये उत्तर लेंस ये एफ एफ वन ये टू एफ वन और ये एफ टू और टू एफ टू में बना ही रहा हूं अभी है ना चलो रखिए ये मैंने रखा ये वस्तु रखी पहली किरण फोकस से पहली किरण मुख्य अक्ष के समान सॉरी मुख्य के समान तो नहीं थोड़ा टेढ़ा हो गया ये लो है ना ठीक है अब कहां से गुजरनी है इसको ये फोकस से ये लो दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से और बिना मुड़े रुको एक मिनट ये चित्र सही नहीं बना कोई बात नहीं हो, हो जाता है कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है ना डोगरा बना लेते हैं इसको अभी समझ में आपको अच्छी तरह है मैं तो ये जानता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए बस और कुछ नहीं ये लो दोबारा बना लेते हैं अपन थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं ये लो Yeah. ये लो है हाँ, ठीक है ये एफ वन और ये टू एफ वन वस्तु कहीं रखेंगे और ये एफ टू ठीक है चलो वस्तु को कहां रखा और एफ वन के मध्य अर्थात इस स्थान पर इस स्थान पे वस्तु को रखेंगे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से फोकस से गुजरेगी ठीक है दूसरी किरण प्रकाशी एल से गुजरेगी ये लो ठीक है ये लो कहाँ कट रही है किरणें इस तरह से यहां पे तो ये प्रतिबिंब पी क्यू और ये उल्टा कर दो इसको क्यू टी ठीक है और यहां पे दे दो टू एफ टू इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा है टू एफ टू से परे अर्थात अनंत और two F two F two के मध्य अब रही बात प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये चलो पहले दोबारा समझ लो फिर वापस जैसे वैसे समझा था वैसे ही बाएं ओर या दाएं ओर बाएं ओर या दाएं ओर दाएं ओर दाएं ओर का मतलब वास्तविक ये वास्तविक ठीक है इसका मतलब है वास्तविक है ना अच्छा ठीक है एक बात हो गई क्लियर मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे, नीचे। मतलब उल्टा अच्छा उसके बाद छोटा या बड़ा वस्तु से बड़ा पर देखो हाँ। वस्तु से बड़ा क्योंकि अब जो वस्तु है वो लेंस के पास आती जा रही है इसलिए वस्तु से बड़ा है ना वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अब बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो तो चौथी स्थिति अपन पढ़ ली अब अपन इसकी पांचवी स्थिति पढ़ेंगे तो वस्तु को कहां ले आएंगे अपन एफ वन पर है ना चलो यहां लिख दू मैं यहां लिख देता हूं हाँ को कौन सा वाला चलो कोई बात दोबारा देख लो ना कहां फर्क पड़ दोबारा देख लो जब वस्तु एफ वन व टू एफ वन के मध्य स्थित हो तो एफ वन और टू एफ वन के मध्य वस्तु को रखे अपन तो प्रतिबिंब उसका कहां बनता है टू एफ टू से परे या टू एफ टू या अनंत के मध्य ठीक है चलो तो पहली किरण ये two F one F one के मध्य वस्तु को हमने रख दिया पहली किरण मुख्य के समांतर जाएगी और फोकस से गुजरेगी दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी अब मैंने एफ टू को तो लिख दिया था टू एफ टू को नहीं लिखा था मैंने क्यों नहीं लिखा था क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर अपन उसको पहले से लिख दें तो जो किरणें करती है वो कभी तो अंदर कट जाती है कभी बाहर कट जाती है हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनेगा कहां पे तो हमें ये पता है कि प्रतिबिंब टू एफ टू से परे बनता है इसीलिए जैसे ही किरणें कटी हमने टू एफ टू को यहां लिख दिया अर्थात अब स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है टू एफ टू से परे या अनंत और टू एफ टू के मध्य बात समझ में आई और कोई समस्या हो तो बताओ मुझे ये यही था क्या भाई जैसे जैसे अपन इसके लेंस के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है इधर इधर पीछे की ओर और।, बताओ और बताओ नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आगे चले आगे कहां पर दिन रखेंगे अपन वस्तु को कहां रखेंगे अपन एफ वन पर कहां रखेंगे एफ वन पर तो चलो पांच स्थिति में देखते हैं ये पांच स्थिति जब वस्तु कहां हो एफ वन पर या फोकस पर एफ वन पर स्थित हो अच्छा इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर क्योंकि जब अनंत पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था अनंत पर प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब अनंत पे बनता है चलो बना बनाइए तो ये ये देखिए ये आपका उत्तर लेंस ठीक है ये वन ये वन ये टू सॉरी F2 और ये 2F2 चलो वस्तु को कहा रखा F1 पर ये F1 पर पहली किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी और सीधी फोकस से गुजरेगी और दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी अब आप कहोगे कि सर ये मिल क्यों नहीं रही ये मिलेगी ना ये मिलेगी अनंत पर जाकर मिलेगी और जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि किरणें जहाँ मिलती है प्रतिबिंब वहीं तो बनता है तो ये अनंत पर जाकर मिलेगी और वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा अब अनंत का हमको पता ही नहीं है तो सिर्फ इसको इस तरह से दर्शाया जाता है अब प्रतिबिंब कैसा होगा वो भी बता दो हम्म, प्रतिबिंब कैसा होगा बाएं ओर बन रहा है बाएं ओर बन रहा है ना इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है ठीक है तुमको इसको मिटाने दो वरना तुम कंफ्यूज होगी इसको मैं मिटा देता हूँ ये तो समस्या पता हो रही है चलो इसको ठीक है वास्तविक है ना मुख्यक्ष हाँ। के नीचे का मतलब उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा अच्छा, अच्छा। बहुत बड़ा क्योंकि वस्तु को अपन दर्पण के बिल्कुल नजदीक ला रहे फोकस पे रख दिया उसके फोकस बिंदु पे रख दिया हमने वस्तु को तो वो बहुत बड़ा या अत्यंत बड़ा अत्यधिक बड़ा अत्यधिक बड़ा या अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब बनता है यहां तक किसी को समस्या नहीं है वैसे तो मैंने शोर्ट में आपको सारी चीज बता दी तो वहीं से समझ में आना आ जाना चाहिए क्योंकि एक एक स्थिति को जब अपन देखते हैं तो समझ में आ जाती है वैसे कोई ये उसमें ये स्पेशल चीज नहीं है कुछ भी आपको मैंने जो नियम थे वो बता दिए पहले आपको तो उससे कुछ समझ में आ गया अपवर्तन के जो नियम है उनसे कुछ समझ में आ गया उसी पर डिपेंड तो करता है देखो ये भाई पहले पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती है तो फोकस से गुजरी ना वो प्रकाशी केंद्र से आने वाली किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती है सीधी निकल रही है बस अपर्दन के नियम जो अपने पड़े उसी आधार पर तो प्रतिबिंब बनाया बनाया जा रहा है ये और प्रतिबिंब उसी आधार पर तो बनते हैं चलो अब लास्ट स्थिति चलो वस्तु कहां पर हो जब एफ वन वो प्रकाशी प्रकाशी केंद्र के मध्य अर्थात फोकस और प्रकाशी केंद्र के मध्य हो चलो ठीक है लास्ट स्थिति छठी है ना जब वस्तु फोकस फोकस का मतलब एफ वन वह प्रकाशी केंद्र केंद्र ओ के मध्य स्थित हो ठीक है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की वस्तु की ओर बनता है अब वस्तु की ओर कहाँ बनता है ये नहीं बताया गया है केवल वस्तु की ओर बनता है चलिए बनाते हैं ठीक है ये लो ये एफ वन वही वापस ये टू एफ ये एफ टू और ये टू एफ टू ठीक है और वस्तु को कहां रखा हमने प्रकाशी केंद्र और एफ के मध्य पहली किरण कहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गुजरेगी फोकस से दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र से जाएगी ये देखिए ठीक है अब इसको पीछे की ओर बढ़ा दो आगे इसको हमने बढ़ाया बिल्कुल सीधा बनाना उसको है ना ये लो ठीक है यहाँ मिल जाती है ना तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बना दो अब जरा ध्यान से देखो ये प्रतिबिंब तो वस्तु की ओर ही बन रहा है हाँ, हाँ वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है ना हम्म। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर ऊपर समझ लेना आप ना एक तो वस्तु की ओर बन रहा है इसलिए ये प्रतिबिंब जो है ये आभासी है पहली बात ठीक है आभासी प्रतिबिंब ठीक है सीधा है या उल्टा है सीधा, सीधा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है ये सीधा प्रतिबिंब अच्छा वस्तु से छोटा या बड़ा वस्तु से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब है ना वस्तु से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब तो ये अपन ने उत्तर लेन से प्रतिबिंब का बनना समझ लिया